Trap lane. Yeah. Yeah. Ich bin ein Shit gewohnt Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Den Shit gewohnt, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Den Shit gewohnt fürs im Traum Dream. Geh ich drauf, wach ich auf Ja, geh ich drauf, bleibt nichts von mir Außer grau graublauer Rauch und mein Sound Jeder Song Release, Release Endorphin Stecke meine Liebe in jeden Beat, in jedes Lied Und wie du siehst, bringt mich die Melancholie die Drogentherapie auf ein Level wie noch nie. Jeder Song release, release Endorphin. Stecke meine Liebe in jeden Beat, in jedes Lied. Und wie du siehst, bringt mich die Melancholie. Die Drogentherapie auf ein Level wie noch nie. Ich bin den Shit gewohnt, alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt, den Shit gewohnt. Ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt. Alles Halluzination, ich bin den Shit gewohnt, den Shit gewohnt.